A l'Escola Sant Gervasi apostem per la innovació a través d'un projecte educatiu que promou l'ús pedagògic i didàctic de la tecnologia des de l'educació infantil i fins al batxillerat. Hem estat pioners en la incorporació de tauletes, pissarres digitals interactives i netbooks a l'aula i també en l'aposta per la robòtica a totes les etapes educatives. Investiguem, experimentem, descobrim i creem amb robots, Aprenem a programar i a treballar amb realitat augmentada. Fem interactuar el món físic i el virtual. Construïm màquines senzilles, engranatges i palanques, descobrim els sensors de moviment i els motors i fins i tot confeccionem una petita ciutat. Creem els nostres primers robots, programem amb Arduino dissenyem i fins i tot imprimim en tres dimensions i amb tot el que hem après posem en marxa una pista d'escalèstric o elaborem les nostres pròpies aplicacions per a dispositius mòbils. El llenguatge audiovisual és una eina d'expressió habitual per a nosaltres, ja sigui a través de l'emissora de ràdio de l'escola o del canal de televisió. Tot per seguir avançant en la nostra aposta per l'alfabetització digital, un projecte en constant evolució amb un principal objectiu, seguir aprenent plegats.